e come extra al eh, d'arancia meccanica eh, o forse anche come introduzione al pezzo che carico adesso vi farò l'imitazione in italiano il doppiaggio del grandissimo Alberto Maria Merli la scena della eh, baia del cemento abitato cioè quando i drughi camminano relativamente vicino al lago artificiale. Ci provo. Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori e dentro pensavo allora adesso chi comanda è Geo decide cosa si deve fare, cosa non fare e Dim è il suo tonto degrignante bulldog e d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi mentre i cervelluti si sfidano all'ispirazione a quel che Bon Bog manda loro. La musica mi viene in aiuto. C'era una finestra aperta come uno stereo. Seppi subito che cosa fare.